des Herren Die Liebe liebt das Wandern, Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen, Gott hat sie so gemacht. fangen, Feiliebchen, gute Nacht von einem Sohn. deinem Schein. los durch mein Grab. Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben bomba drama. der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief was drängst du denn so wunderlich mein Herz, mein Herz. Die Post bringt keinen Brief für dich, mein Herz, mein Herz, was drängst du denn so wunderlich, aus der Stadt. Wo ich ein liebes Liebchen hatte, mein Herz. Wo ich ein liebes Liebchen hatte, mein Herz. es dort mag gehen, mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen, mein Herz, mein Herz, und fragen, wie es dort mag gehen, mein Herz. Schenke, doch weise Sohn. Füßen trat. Wachen kennst du denken möcht ich noch einmal rückwärts sehen, möchte ich zurück wieder wanken vor ihrem Pause stille stehn. Kommt mir der Tag in die Gedanken, möchte ich noch einmal rückwärts sehen, möchte ich zurück wieder wanken vor ihrem Pause stille stehn. Möcht ich zurück wieder wanken vor ihrem ihre Oh.

einsam und das Liebchen hat. добро.